झूलप अपन बाहों में एक दूसर से प्यार करती है के फूल फुलती हो रही चमन में पाँव में बोले गोरी तुहा छम छम पायलिया सुंदर बगिया में बोले कुहू कोयलिया अपन बाहों में के महीना जैसे छलकल अपन बाहों में एक तो सर से प्यार कर अपनी है गाँव में हमरे जवानी के बलहा झुकी रहब प्यार में प्यार के फूल फूलती हो रही चमन में पाओ बोले गोरी तो हर छम छम पायलिया